tu zalim dengan sebab ke apa? Duk syirik. Duk buat perkara amalan yang syirik sehingga mereka itu ditenggelamkan oleh aibah ataupun tufan yang sangat besar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين آيات 14 dan 15 Surah Al-Ankabut Allah Ta'ala firman di dalam ayat 14 dan seterusnya Masuk kisah dua orang Nabi yang penting Iaitunya Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim yang Allah Taala sebut di dalam ayat ni belah. Dua orang nabi yang uh, menjadi dua orang ulul azmi minar rusul dia panggil. Iaitu nabi-nabi yang teragung yang terpilih di kalangan para nabi, para rasul. Saya sebut sikit dah. Eh? ni bahasa Melayu ni ramai kita ada dengar orang sebut para-para nabi para-para rasul ha, tu tak kena tu dah sebut lagu tu tak kena tu kena sebutnya para nabi para rasul baru kena tu bahasa Melayu undur semula rasul-rasul dan nabi-nabi semua ni adanya kelebihan dan keagungan masing-masing tapi Allah Subhanahu Wa Taala pilih di kalangan para nabi semua adanya lima orang nabi yang teragung iaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Maka Allah Taala royak di dalam Quran ni yang paling banyak sekali cerita iaitu cerita Nabi Musa alaihi salam yang ada di dalam beberapa surah dan begitu juga Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh. Alhamdulillah dalam suratul Ankabut Allah Taala cerita permulaan kisah Nabi iaitu Nabi Nuh. Ayat katanya dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Tak ada ayat kepada umatnya. Tetapi ayat katanya hatta rasul yang bernama Nuh bin lamik ataupun bin lamak bin mutaslih bin uh, idris bin syith bin adam jarak masa di antara nabi adam sampai ke nabi nuh iaitu seribu tahun lepas tu Allah cerita juga di dalam ayat yang yang ke-14 ni maka ia, ia iaitunya Nabi Nuh tinggal dalam kalangan mereka selama 990 tahun ni umur cuang wela yang Nabi Nuh berdakwah kaum dia bahasa Arab dia panggil seribu tahun kecuali lima puluh. kalau sebut lagu tu boleh jadi orang ada paling-paling seribu tahun kecuali 50 eh apa nama muda Nuh no. Kalau sebut 990 950 tahun, ngerti lalu dah. Ha tu dalam bahasa Arab adanya istilah-istilah. Dia pasal kecek pe orang Arab. Pukul berapa weh? Pukul 9 kecuali 10 minit. Ha tu. kita kena kena faham tu. Pukul 9 kecuali 10 minit. Maknanya pukul pukul berapa? Pukul 8.50. Ha tu nak pukul 9 ada lagi 10 minit. Ha gitu tu dalam istilah bahasa Arab dia sebut macam tu ada sampai hari ni sebab tu bahasa-bahasa Arab ni kita kena dengar molek gapo hak dia sebut saya pun alih botol saya baca tak habis lagi nah gitulah Nabi Nuh ni duduk sekali dengan kaum dia 950 tahun akhirnya mereka dibinasakan oleh tufan tufan ni artinya air sahab sedang mereka berkeadaan zalim dengan kufur durhaka dalam tafsir sebahagian tafsir katanya mereka itu zalim dengan sebab apa duk syirik duk buat perkara amalan yang syirik sehingga mereka itu ditenggelamkan oleh aiboh ataupun tufan yang sangat besar dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemah 1343 setelah Allah Taala menerangkan tentang fitnah apa fitnah personal gangguan dan tindasan yang telah diterima oleh orang-orang yang berime dari pihak kaum kafe yang menentangnya ni nak cium hubung di antara ayat belum pada ni dengan ayat ni iaitunya ketika orang-orang Islam kena ujiye masa duduk di Mekah dan orang Islam juga dihasut oleh orang-orang munafik ketika berada di di Madinah. Maka untuk memberi semangat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya supaya menghadapi segala tentangan itu dengan tabah hati. Diterangkan pula mulai ayat ini kisah nabi-nabi dan umatnya yang beriman yang juga telah mendapat tentangan keras pada zaman masing-masing. Kesudahannya mereka dengan pertolongan Allah taala telah selamat dan berjaya. Ini ha, sebagai penerangan nak jadi jelah lagi ayat yang adanya sebelum ini dan ayat yang dibaca iaitu ayat yang ke-14 dari suratul Ankabut. Dalam kelekabut yang sangat banyak. Cuba kita gambar katanya Nabi Nuh alaihi salam macam mana dia dakwah. Sehingga Allah Taala waktu turun satu surah namanya surah Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka Allah ayat katanya sesungguhnya kami hatta akan latihkan Nabi Nuh pergi kepada kaum dia sebab orang di zaman itu ya tak ramah supaya orang zaman dia lah ni lepas tu ya duduk pun duduk satu satu tempat kalau duduk banyak-banyak tempat apa maknanya tak jauh sangat seperti mana orang duduk seluruh dunia pada hari ini cuba kita gambar manusia daripada Adam Sapanya Nabi Nuh dalam masa seribu tahun. Ya, kita yakin lah katanya seribu tahun ni orang beranuk-beranuk boleh anak cucu cicit. Tapi orang daripada zaman itu dengan sebab permulaan eh, Nabi ada duduk atas dunia dengan Siti Hawa. Maka anak cucu tidak begitu ramah supaya dengan zaman-zaman sekarang. Sebab tu Allah Taala rakyat katanya, "Hei Nuh, aku hatamu kepada kaummu ya." Sebab orang pada zaman itu ada banyak tu tu pun mula orang glewing duk gi semoh tok nenek duk gi buat gambar patung go tu goni go tu goni sehingga akhir sekali mereka itu semoh tokong ataupun semoh rupa yang dibuat daripada batu rupa tok nenek mereka ha itulah Allah taala royak di dalam Quran katanya kaum Nabi Nuh ni kecek sama-sama puak dia mung jangan duk dengar Nuh kecek Nuh dakwah mung jangan duk dengar Lepas tu mujang hidup tinggal. Gapo? Patung-patung yang di yang di semoh oleh tok nenek kita. Siapa tu? La tazarun. Jangan kamu tinggal. Waddan suwa'an yaghuth ya'uq nas. Tengok ni, dia panggil patung hok hok hok hok hok masyhur ataupun yang geligo-geligo yang ada pada zaman Nabi Nuh. Itulah Nabi Nuh kena duk dakwah royak sia malam sehingga nabi nuh merayu ha kepada Allah taala inni da'utu qaul qaumi lailan wa nahara falam yaziduhum du'ai illa firara wahai Allah aku seru kaum aku sia malam tapi tak ada hak bertambah kecuali hak aku duk royak duk dakwah duk seru nampaknya kau sari kau lari firar artinya lari lari lari lari sebab itulah ada ada setengah-setengah tafsir ayat katanya orang pada zaman itu apabila tengok Nabi Nuh dia tunggu jubo anak yang duduk atas dukung lagi bila Nabi Nuh jala jala jala jala orang yang duduk dukung anak ni dia rayak kepada anak dia walaupun tak reti tak pahal lagi dia rayak lalu katanya muka ni jangan percaya ni muka ni dia royak ke apa? Jangan percaya. Sehingga setengah-setengah riwayat katanya, ludah hailiu. Nabi Nuh hacu jalan. Ludah hailiu selalu. Tui, tui, tui, tui, tui. Kalau gambar seorang manusia yang hidup royak ugamu kepada orang, orang menetek siapa kebitu mau tunggeng punggung, ludah hailiu, royak kepada anak cucu, katanya jangan hidup percaya. Pah, kalau misal kata ada pada zaman sekarang ni, orang tu nak berasa lagu mana? Ceraklah dia kecup hati. Inilah ayat apabila turun kepada Nabi SAW untuk apa tu? Untuk nak jadi pelop cahaya Nabi. Dalam bahasa Arab dia panggil tasliyah. Tasliyah ni artinya untuk apa? Untuk gosok hati Nabi. Hei Muhammad, mung kena dok pacar dengan orang tu, kumpulan tu, dia tu, dia ni dan sebagainya. Nabi zaman zaman dulu, teruk lebih pada mung lagi. Ah ataupun saih sama berlaku orang jadi rasul jadi nabi orang kecek ha ugamu duk royak kepada orang ramai lagu tu lah sebab tu jalan agama ni bukan ditabur dengan bunga mawar dak orang hijau ugamu royak ugamu kepada orang dia ya kena gambar katanya dia ya kena duk jalan atas duri kaca paku dan sebagainya nak pergi kaya dengan dakwah dengan ngajar agama jangan hidup harap ha tu orang nak puji nak royak katanya oh ustaz ngajar sedap hak tu jangan hidup jangan hidup bubuh dalam hati sangat jangan hidup gelebah sayap orang hijau agama kena istighfar sokmo walaupun orang puji orang kata orang apa alhamdulillah aku jalan dah tugas aku aku royak dah Islam kepada orang ramai orang nak terima tak si terima hak tu serah kepada Allah tu barulah kita terima saka nabi-nabi sebab tu nabi ayat katanya al ulamau warathatul anbiya ulama-ulama ni orang makan saka nabi-nabi gitu bila faham tugas tanggungjawab reti katanya orang hijau agama duk royak kepada orang jamaah lalu katanya oh orang alim yang tu hai takdir katanya mung alim mung ni adalah untuk sebar agama orang makan sako nabi sebab nabi-nabi ni lam yuwarithu dinaran wala dirhaman nabi-nabi dia tidak tinggal sako duit dina dan duit dirham maknanya nabi-nabi dia tak tinggal harta benda tapi dia tinggal apa wa innama warathul ilm tapi nabi-nabi dia tinggal saka ya, iaitu saka ilmu ha, tu, Alhamdulillah sebab tu orang-orang alim orang yang ada ilmu cik katanya orang tu dia makan saka Nabi bukan saka Nabi Muhammad saja tak sallallahu alaihi wasallam bahkan semua Nabi-Nabi Rasul-Rasul lepas tu kena hijau Islam ni kena hijau semua kena rayak semua Islam kepada orang walaupun pahit walaupun orang tak kenal sekalipun waktu duduk di teknik cara-cara nampak katanya okat ni tak boleh lagi tapi boleh jadi mengur pe, buler pe, tahun pe boleh. Ha, Tengok kepada keadaan. Eh, jangan duduk pergi pacaran. Pasang nak gomo bukan. Dalam Islam, ngajar kena ngajar lah molek. Jangan duduk tahu ke. Ha, tu. Jangan duduk cabar supaya nak gocoh, nak pakai. Ambil ugamu, mari duduk kecek sampai kau baloh, pecah belah dalam sangkum. Bukan. Tapi royak benda hak sebenar. Royak dengan lemuh-lemuh royak dengan molek jangan kasar dalam kecek dalam ceramah dalam khutbah dalam gapo semua kena guna lemah lembut dan jangan sebut perkataan yang menyinggung perasaan tergurih perasaan orang apa orang royak katanya apa nak royak gapo kalau dia tak royak terus-terus yo memang kadang-kadang kita bangkang-bangkau kena sebut terus-terus tapi royaklah dengan teknik dengan cara yang hikmah royak agama kepada orang. Alhamdulillah. Hak kelola kelola lagi nak suka-suka dia ada juga dah. Bukan duk ngajar dia di create. Tak leh juga. Kita kena bubuh juga. Suka-suka tapi hak pentingnya ajari agama tu hak hak penting. Alhamdulillah ni dalam sangkum tiap-tiap sangkum ni, tiap-tiap masyarakat kena pakat sedar belaka. Patu tu mujurnya mana-mana sangkum yang adanya orang alim ada orang duk tolong beri nasihat, tolong royak, tunjuk ajar kepada kita. Allah, kita kena berubah semuju. Cuba kita gambar katanya setengah-setengah. Orang setengah-setengah kampung nak mengaji pun payah. Tak ada tok guru, tak ada babo, tak ada ustaz nak mengajar. Kadang-kadang setengah-setengah orang kena duduk tempat yang sangat jauh sampai ke tak bunyi suara orang bel. Tak ada masjid dalam kampung dia. Nak semaya jemaah oh, ataupun nak semaya sekali-sekali, kena bawa kereta lagi 450 kilo. Ha cuba kita gambar. Ini ha, alhamdulillah masyarakat tempat kita ni masyarakat yang makmur. Allah Taala rahmat banyak. Adanya ustaz, ada babu, ada tok guru, ada orang-orang yang berilmu. Tolong-tolong dak sebar agama Allah di atas muka bumi. Begitulah juga kalau kita kembali kepada ayat yang Allah Taala cerita saat ini. Ha Nabi Nuh. Saya sengaja ni baca dua ayat. Padahal nak baca lepas pada ni pun boleh. Tapi kisah dia tak habis. Sebab lepas pada ni ni ayat yang kena belah. Mari panjang. Lepas pada ni pula. Hubungi dengan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Dia panjang. Kita baca dua ayat sebagai ambil satu cebi dia panggil. Pah. Daripada kisah Nabi Nuh. Yang Allah Ta'ala rakyat. Walaupun panjang keracat-keracat yang ada di dalam Quran. Tapi royak katanya Nabi Nuh duduk sekali dengan kaum dia 950 tahun. Tapi puak-puak dia zoling, syirik, deraka, lawan Nabi Nuh. Akhir sekali mereka itu ditergelarkan oleh tufan. Iaitunya aibah besar. Sehingga anak Nabi Nuh sendiri dan isteri dia pun mati dari aibah. Orang yang lain cip tisut dalam kerop keluar. Tersip cahaya juga kepada seorang Nabi. Orang yang bawa risalah message daripada Allah Ta'ala tapi bining dia adalah bining yang khianat anak dia adalah anak yang tidak percaya kepada bapak dia ni boleh kita ambil iktibar yang sangat besar dan lah, dalam hidup setiap orang tak mesti katanya tok guru babo anak kena aling supaya dengan babo kadang-kadang babo duk mengajar orang ramah gerang gerang gerang gerang bini dia jahil tak tahu pas sekarang tak ada dok soncai gapo babo duk mengajar hak ustaz duk mengajar padahal ustaz tok guru dia eh tok apa ni eh, tok laki dia tapi bini tak tahu apa sekarang ha ni kita yang prap semula anak dan isteri ataupun orang duduk di dalam keluarga usaha leh jadi keluarga yang beragama jangan jadi seperti bini Nabi Nuh dan anak Nabi Nuh yang akhir sekali Nabi Nuh pun dah Allah Taala raya kepada dia innahu laysa min ahlik sesungguhnya anak mung bukan keluarga mung dah tengok Bukan keluarga mu. pak Nabi Nuh cuba gambar kecuk hati. Tengok anak dia mati di hadapan mata dia. Yang dia panggil, Ya bunayyar kamma'ana, wala takum ma'al kafirin. Hei anak kesayangnya aku, marilah nak tak kapal sekali dengan kami semua ni. Jangan jadi orang kafir. Anak dia sendiri royak. Aku akan naik ke bukit. Naik ke tempat yang tinggi. Nah, ha, tak. Nabi Nuh ayat katanya hari ni tak ada dah. Tak ada dah tempat <clears throat> tempat yang selamat <clears throat> daripada haibah. Akhir sekali. Akhir cuba kita gambar sepanjang kita tengok royal. Eh. Nak akhir royal tu ya itunya. Orang hak selamat, selamat. Orang hak acuh, acuh. Gitulah Nabi Nuh naik di atas bahtera yang sangat besar pada waktu tu yang dia sendiri buat kapal Bahtera untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada dia, berimeh kepada dia pada waktu tu. Tu pun ulama Maiduk Wayak katanya, daripada orang duduk atas kapal itulah yang jadinya anak cucu lepas pada tu, hak kafe pula. Hak berimeh apa orang daripada anak cucu orang yang duduk atas kapal. Itulah tu herayat pada awal suratul Isra' dzurriyyata man hamalna ma'anuh innahu kana 'abdan syakura ingatlah anak cucu yang aku aku di sini maknanya Allah aku sengaja bawa supaya manusia ni ada lagi bakar dia dan akan jadinya anak cucu yang sangat besar sehingga sampai ke seluruh dunia iaitu apa zurriyyata man hamalna ma'nuh anak cucu yang kami wis selamat yang adanya di atas bahtera kapal Nabi Nuh. Sebab apa tu? Sebab Nabi Nuh innahu kana abdan syakura. Sebab Nabi Nuh adalah seorang hamba yang sangat-sangat bersyukur. Tak biasa sebut pasal perkataan yang lawe Allah Taala tak ada. Tapi tu pun dia mengaju. Dia mengaju sehingga dia merayu ha kepada Allah minta dalam doa dia rabbila tazar alal ardi minal kafirin dayyara hey tuhan tak setinggalah orang-orang kafir di atas muka bumi innaka intazarhum yudillu ibadak kalau munduk tinggal lagi ada lagi orang kafir atas muka bumi nescaya orang kafir itu akan menyesakkan hamba-hambamu yang beriman tengok siapa saudara tu itulah nabi nuh duk merayu apa yang Nabi SAW merayak katanya apabila siapa di akhirat sikit lagi Nabi Nuh orang pakak mari jumpa ramah dia minta syafaat dia rayak selalu dah aku bersama lu dengan Allah Ta'ala sebab aku berdakwah 950 tahun tapi suk sekali aku berdoa minta supaya Allah Ta'ala peracur manusia tak sahih tinggal lah atas muka dunia ni manusia pasang ganah-ganah karut-karut Masya Allah dia berasa kecuk hati apa yang dia biasa duk royak biasa duk mengaduha kepada Allah akhirnya eh? ayat yang ke-15 maka dengan sebab itu kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya yang turut serta dalam bahtera dan kami jadikan bahtera itu satu tanda yang membuktikan kekuasaan kami dan memberi pengajaran insaf kepada sekalian makhluk Ha, ayatan lil alamin ayatan di sini bukan ayat qira'ah dah ayatan maknanya tanda-tanda alamat pengajaran kepada orang sekalian alam tu tanda kata apa tu jangan duk diraka kepada Allah jangan duk lawa ajaran nabi ha lama banget nanti tengoklah tuhan akan peracau manusia supaya juga dengan peracau orang-orang zaman dulu lemah terjelai di dalam aibah yang sangat besar. Lepas tu bala-bala galik ke, hadap berlaku zaman sekarang ni dengan sebab dosa manusia hadap buat. Siya malai. Maksiat berlaku atas muka dunia. Daripada usaha manusia tu sendiri. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.